السلام عليكم في هذا الفيديو غادي نوريكم طريقه التحضير ديال هاد السلطه اللي كندير اللي كتجي زوينه بزاف وغنيه يعني صحيه الا بغيتو تديرو هكا بلا بوحدها بصراحه راه كتشبع donc خليكم معايا باش تشوفوا كلشي باش نوجدوا هاد لاصالات اول حاجه غنبداو بها هي اللوبيا فهنا كنوريكم الانواع ديال اللوبيا اللي عندي فكاينه اللوبيا الحمراء اللوبيا اللي كحله واللوبيا هذيك اللي مشرطه بالاحمر وعاد اللوبيا البيضاء لان هنايا ما وريتهاش لكم لان الصراحه تقادات اللي ما بقاتش عندي فهنا آه تعزلوا اللوبيا اللي بغيتو واللي عندكم فراح كاملين بحال بحال يعني سواء الحمراء اولا الكحله اولا هذيك المشرطه اولا البيضاء فراح كاملين كيجيو زوينين وكاملين كتبقى نفس الطريقه ديال التحضير ديالهم يعني غادي تشدوا الكميه اللي غادي تحتاجوا على حساب الكميه اللي بغيتو نتوما غادي ترطبوها قبل وديروها في الكوكو تطيب فانا ما وريتكمش المرحله ديال الطيب لان كاملين تنعرفوها فوا طيب غادي نخليوها تتبرد وندوزو نوجدو الباقي ديال السلطه فهنايا كنستعمل انا هنايا الطوماط سوريز فديما انا كنحاول نستعمل داكشي اللي تيكون عندي في الدار فالا عندكم حتى ال tomates العاديه فاستعملوها حتى هي راه كتجي زوينه يعني حاولوا تحيدوا ليها الداخل ديالها وقطعوها لي petits morceaux. انا هنا كنديرها الطوماط سوريز وبالنسبه للكميه فهي راه كتبقى على حساب نتوما آه، شحال بغيتو ديال الصالاد على يعني حسب عدد الاشخاص او شحال بغيتو تاكلوا فيها فيعني ما كاينش واحد العبار ديال هاد الصالاد انا غادي ناخذ واحد نص بصله بيضاء هنا عندي بصله كبيره وهذاك النص صراحه ما غاديش نستعملو كامل لان جاني بزاف وغادي نقطعو هاد البصله طريفات صغيورين انا هنايا غادي نستعمل هذاك لاشواق باش نخدم دغيا فكيبقى يعني الطريقه ديال التقطاع ديال البصله ديروا الطريقه اللي تعجبكم اللي كتعجبو البصله تكون كبيره في لا صاله ديرها آه، بغيتو تعوضوها بالبصله الحمراء حتى هي تجي زوينه وهنايا غادي ناخذ عندي الربيع القزبر والمعدنوس انا عندي مخلطين منقيين مغسولين حتى هما غادي نقطعهم مزيان وهنا كنزيد هذيك الكميه ديال القزبر والمعدنوس هنايا على البصله ومطيشه اللي مقطعين غنزيد عليهم الذره اللي مقطر يعني محيدلو الماء وهنا غادي ناخذ واحد l'avocat عندي صغيره هنايا غادي نقطعها دير شي morceaux فبصراحه هاد l'avocat كتجي زوينه بزاف فهاد la salade فهنا غادي ناخدها غادي نقطعها دير petits morceaux طريفات صغارين وباش ما تكحالش لينا l'avocat غير نقطعوها غادي نديرو ليها عصير ديال الحامض فانا هنايا déjà موجده العصير ديال الحامض غادي نديرو لها لان هو اللي غادي نستعمل من بعد في la salade كامله وهنا غادي ندير العناصر ديالي كامله في البول هنا زدت لافوكا هنا اللوبيا راه بردات وندوزو نوجدو لافينيغات بالنسبه لافينيغات غادي ندير الزيت البلدي اولا زيت الزيتون شويه د الملح غادي نزيد شويه ديال البزار هنا كيبقى على حسب الذوق ديالكم الملح والبزار هنا معلقه صغيره د الكمون وغادي نزيد معلقه صغيره ديال لا والعصير ديال الحامضه انا بالنسبه للاموطارد اللي ما تعجبوش لاموطارد ما يديروش وبالنسبه للعصير الحامض فهو يمكن لكم تعوضوه بالخل وهنا صافي تنخلط العناصر ديالي كامله مزيان هنايا وكتكون عندنا لافينيغريت واجده كيبقى غادي نزيدوها غير على المكونات ديالنا وغنخلطو كلشي فهنا كيف مشيتو معايا فطريقه التحضير ديال هاد la salade فهي راه سهله بزاف خاصها المكونات تكون يعني واجده تكون بارده عاد نخلطو العناصر كامله فملي تخلطوا راه تقدروا تخليوها في الثلاجه راه كتبقى مزيان وبالنسبه للوبيا فهي تعزو النوع ديال اللوبيا اللي عندكم يعني اللي موجود واللي واللي تعجبكم فحاولوا تجربوا هاد la recette وما تنساوش تخليو les j'aime تبارطاجيو la vidéo وتابوناو معايا في la chaîne لان مازال les recettes اخرين جايين